Mm-hmm. الو اه الو الو من معي الو جن الو جني بوزك اللي اتصلك الو الو اوه البطارية عطلي قتلت تلفو